mwana mjomba wangu mimi hapa ambaye ndo kajana. Naongea na mjomba wangu kajana. Mm. Nikusikia sana mjomba wangu sawa. Tusikwamba mm. yeye sikutika na yeye yeye ni Yesu yeye sijamlaumu yeye. Lakini na namlaumu Harmonize. Harmonize kamtaka kajana. Mm. Yeye kamtaka kajana. Na hiyo uko right ndio ndio ndio nini anamlilia kale kamlilia. Mm. Alika posti bangu bangu likuwa kina ndoni pale mjomba. Mm. Bado anaona hivi. Eh, imekuwa imekuwa hivi. Yaani kajitoleani yaani live yani. Kwa hiyo ni ukweli hadi kadi kabisa kadi kama mjomba kajana. Mm gari zile za kwake na akampaka vile ajali gari za zote mbili za kwake fixed mm. hadi kali hadi kama kwa nini sijampiga mtu kwa nini nasema na majirani mm. ndio mako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi lakini kwa nini na mimi na mimi na navumilia tu kutaka yani yeye ange ange ange ange amua kupotezea tu mradi amchune chune tu ajiongeze utajiri mm. na nikafanya vile Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Nimebahatika kupata exclusive interview ambayo niliitafuta kwa muda mrefu bila mafanikio, ila leo Mwenyezi Mungu katujalia mimi na wewe mfuatiliaji wa Tiki TV kupata exclusive interview kutoka kwa mjomba wa Kajala Masanja, na hii inakujia mara baada ya kuachana na Harmonize. Tunajua mjomba ni mama, tukaamua tumtafute mjomba. Mwenyezi Mungu kasaidia leo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 Reston Jaffet eh, mjomba wa eh, Kajala. Mjomba No, Mimi hapa mjomba wangu. Sawa sawa mjomba. Kwanza kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye familia kimefika? Ah, kwenye familia kishatufikia sisi kama wazazi wajomba wa Kajala. Mm. Ndio mm. tuna muonekano tofauti kama unavyoona hapa. Mm. Hatuna flaki vile, tuna masikitiko tukana ndio unajua maisha yalipo. Mm. Hizo mm. vitu vivyo vinatokeaga, hadi tunajifunza. Mm. Tutafanyaje kitu kimetokea? Eh, karibu. Kwa, kwa nafasi yako kama mjomba mm. tangu unavyomfahamu Kajala kwenye mahusiano yake na kila kitu mpaka leo hii? Uh, kusema kweli kama mjomba mm. uh, Kajala namjua vizuri mjomba wangu mm. kwanza tendo wake kwanza kule mm. Uh, ah, sema kwa kule pale kongera sana mm. tukani kitu ambacho kipo nyuma na pita mm. lakini kongera sana kwa kilichotokea kwa sasa hivi mm. ya Harmonize mm. uh, kusema kweli yani sio jua kwa mapenzi kupendana watu wawili mm. lakini mjomba wangu yule pale jamaa jambo alipokutana naye alipokutana na Harmonize maneno kwa mengi sana hapo mnajua hata mtandaoni kwamba mjomba wangu mtu mzima mm. na hivyo lakini yule kijana kujali hivyo mm. alijali penzi lake vile alivyomuelewa vitu katika mwongezi yao kati yeye na mwenzi mwenzao kakaa mm. akapendana kweli tulikuwa tunaona mara huku mara kwa wote pamoja mm. kwa leo hii ah video kutokea kama hivi nashindwa kuelewa kama mjomba nashindwa kuelewa mjomba wangu Mm. Pole sana kwanza. Ah, tunashukuru. Il, ilikuwaje kwanza kwa sababu sio tukio la mara ya kwanza waliwahi kuachana pia kabla? Ah, mara kwanza kweli hiyo sio hiyo tukio tukio mara pili, mara kwanza shaya kuachana lakini kuachana kwa mara kwanza kile utofauti kuwepo maana kwa, kwa mara kwanza na kwa sasa hivi mm. mara kwanza kitu ambacho kilikuwa lakini kwa kama kitu ambacho bla bla bla kivile kwa kana hakuwa na kuhalisia kubwa kama ilivyokuwa hatua hii hapa, kwa sababu hatua hii hapa na kila mtu alikuwa anajua mm. kwamba yule kijana Harmonize alijitolea wa mapenzi ya kweli mm. kwa mjomba wangu mjomba wangu naye mimi kama mjomba wangu namuuliza vipi moja mbili tatu na bado kwa mjomba hakuna shida yoyote mm. mwanazi mume wangu champenda ya tuko hivyo yani mm. kamuelewa na kweli najua mimi sisi watu wazima tunaelewa sana afu kana sima kuangalia angalia kwa nawafuatilia sana wa mambo yao mm. kwa vitu vikao naenda vizuri sana kwa kweli wale watu maisha yao yalikuwa mazuri sana mm. mimi kama mjomba najua hata mimi mwenyewe yule mjomba yeah, na shantu hata out tukaenda hata kwenye club mjomba tutembee sasa kujanga nyumba nyumba na kuja na kupiga story hivi na hivi mjomba na hivi yani nilikuwa naona mwenyewe na ushahidi nilikuwa nayo kwa mwanangu kweli ah, mume umempata mume umempa umempata mm. Yaani, ni zawadi ikawa wana wakafanya vitu vikubwa sana katika maisha yao mm. mimi nilikuwa nafurahi kama mzazi mm. naona tukaona mambo tofauti tofauti kama mambo ya maisha mm. nimpongeza sana kijana Harmonize lakini siku ya mwisho pia na Rosales mpafanya mjomba wangu yale eh, magari yale magari kifahari yale mjomba mm. lakini mtu anajitolea kumpa mchumba mm. pale jamu ndo ajamka ndo ajafunga hiyo wale watu mm. sasa anavesha pete baada sasa ndio kwa makande ndio ngifunga ndoa hiyo mm. ndio fixed ndio ilikuwa hivyo eh, eh, ingekuwa hivyo mwakani funga ndoa akaanza mm. kupesha na pete mm. sasa ndio fifanya mwezi wa 12 huu mm. ambao mwaka huu 2022 mm. next year ambayo 2023 ambayo ndio Januari kwa maandalizi ya ndoa Kumbe. Eh, lakini baada hapo breakdown kaja kutokea. Mm. Kutokea breakdown ni kwamba Harmonize mwana mjomba wangu mimi hapa ambaye ndo kaja. Naongea mjomba wangu kaja. Mm. Nikusikia sana mjomba wangu sawa. Mm. Kwamba yeye sikutika yeye yeye ni Yesu yeye sijamlaumu yeye lakini namlaumu Harmonize. Mm. Kwani afanye mawasiliano ya pembeni kati yeye ashamchumbia mjomba wangu mimi hapa. Mm. Na kufanya kosa alifanya yeye, kwanza kosa alifanya yeye. Mm. Baada ya kaja kuenda kule mkuu kwa kwa Harmonize atakuta na mchumba mwanamke mwingine mm. ni kitu ya angekuwa mwingine angekuwa mdogo, lakini mbaya zaidi akaanza kumwakia kumpiga ni kumpiga, si mjomba kumpiga mjomba mm. Sasa pigi mwanamke yeye mkosi yeye dosele tu wewe ukampiga mm. na kuangalia wale wale asile wale yani ukweli kwa ukweli kwa wapi ndio maikosa mm. Mimi akaja kwa yeye anajampige akanampiga mimi kwenda kusita sana kusukata tendo hilo mm. Lakini video vipo ah, tafanyaje? Naona. Nafanyaje mjomba lakini mimi sana. Yaani na mimi nasikitiko sana. Kwani ampige mjomba Kwani ampige? mwenyewe. Mm. So na mjomba, ni kitu ambacho kinanumiza sana mpaka leo hii. Mm. Hivyo yani. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea ni kipi sasa? Kinachoendelea kwa sasa hivi hapa kusema ukweli, mm, hatujui kwa sababu mapenzi ya watu wawili mjomba. Mm. Yule kamkosea yule mwenzio. Mm. Na wao kwa wao walitakana kama wao wakapita vitu vitu vigumu sana, wakapitia wale pale, maneno mengi sana, mara mtu mzima hivi na hivi. Njoo kumbuka kitu kama hicho, kama unafuatilia uko na sifa nzuri kwenye mtandaoni mm. lakini kijana kujalia vitu kama unachoka kujalia kwamba huyu kweli kampenda, hivi kwanza niamini muamini kabisa kwamba huyu kama kweli au amempenda kweli, kajitolea kajitolea kajitolea kwa moyo kajitolea kwa serious, tuna mm. kitu kwa anafanya. Lakini wewe hivi kitu kimetokea jajua kwamba kwa sababu watakaa wazazi ile kwa lakini sijajua kama itakuwa vipi tukatoa bali bado kwenye process kama wazazi sio imetoka juzi kati hapa hmm. bado kwenye process kama tukae na wana watoto tuelekeze tuwasikilize huyu na huyu kila upande wake hmm. kwa sababu ndio wenye wamekoseana hmm. so sio mazazi si hatuwezi kuamua mimi mjomba kwa hiyo mpaka sasa hivi na maana swala liko kwenye familia ila familia bado haijakaa au tayari mmeshakaa hata kikao kimoja ah ah kituo si kaa bado haijakaa kwa sababu tukio imetoka juzi kati hapa katika mtu unajua tukio kutokea, jamani, mjomba, kumbuka kitu kimoja mm. ya tukio kutokea siku nyingi ya ni kitu kigumu sana kwa kuelewa, mtu anakuwa na hasira mm. pale mmoja na hasira vile vile mm. sasa kampiga mjomba wangu mm. na kuangalia tatizo lake yeye mwenyewe mm. kwa namna kuona mwanamke mwingine mm. sasa mimi na hasira na tukio hili tukitaka kwa sahihi hivi tukaa, lakini hata elewana kwa sahihi mm. sasa muda kidogo hapo sasa tukae familia familia moja mbili tatu kwa wao kama tumbe na msamaha kwa sababu tatizo limetokea mm alafu nakuma na watu watu mezelewa na matatizo na kukoseana kuku afu kwamba na sawa lakini sisi tukatoa uamuzi kwamba yani kule kuna hiyo hatua bado kama si eh bado na watoto wetu ila Kajala hakuumia au aliumia ah yeye anavyo yeye ama yeye kwamba upande wake kwamba jamaa sio tembo yule alipomgusa sema alidai kwamba aliumia Mm. Eh, adai kama aliumia lakini kwa mwalimu kusema kuna kama kuna sema wanaonesha sema wao kama kwa kweli tofauti warangu kwa kwa kwamba ambao walimgusa kasi kibao kile. Hmm. Lakini namshukuru na mjomba wangu akumrudishie. Ya hmm. Yangu kwa nasira kuna kurudi zake nyumbani kwake. Hmm. Ndio hilo mimi nisikitisha nini sana hicho. Yaani mpaka leo naumia kweli. Mm. Mpaka leo naumia. Kwa nini nampige? Yaani mjomba angalia. Mwenye tatizo, mwenye shida afanye tatizo na anampiga mtu ambaye Ana Anamaanisha nini hapo? Mimi nashindwa kuongea sana kutokana bado hujakaa tukaongea kama wazazi, afu na watoto kaweka wawili, unaye huyo anatoa atoa sababu zote, sababu zake nini zilitokea, afu ndio zikatoa sasa hivi. Lakini ah, sasa hivi kwa mwongo mjomba. Sawa mjomba, kitu gani ambacho wewe unakikumbuka kinachowahusu wawili hao cha furaha zaidi kipindi ambacho mwajua na ambapo mko ukiwaona karibu? Ah, mjomba, mimi ya kwa yani kumkubwa ipo kubwa sana mm. kwa mjomba, kwa sababu kumbuka yule mjomba wangu kashakuolewa ndoa ya kwanza mm lakini utofauti ulivyomuona ndo wa kwanza na hapa hii atufurahi labda labda zawadi mm. lakini jinsi walivyokaa zawadi pia ni moja wake ya furaha ya mtu kampenda kamkubali kwa sababu hata ni mjomba ni yani ni kanisa ya vingi sana mimi kwa sababu hata element kwa sababu juu club mjomba kwa time kachukaje na mjomba kwenda club mm. eh siku tunapo migani sije na wakawaka moto hivi zile pale ah bana hivi hivi ndio hivyo mjomba wewe kula vitu hivyo sio tembo mm. eh mambo yake basi kwa hivyo afurahi sana pale club element sio element pale hapo hapo naona mm. upande huu upande wa flow mwingine upo na wewe ongea ukweli mm. japo na hasira lakini mimi mwingine mpongeze nifanya ni vitu vingi sana vile kafanyia ambao tuwezi kuwa kafukiwa tutakuongelea yale ya hisi vizuri vizuri sana vizuri sana licha ambao wanaonekana kwa watu kama hizi range tu kweli Yaani watu sio wenyewe kama mimi kama mjomba mm. alimweka sehemu moja nzuri sana ambayo nilikuwa na nafurahia ndio maana wewe inaumia kwamba ah, tena nini ibilisi gani kapitika katokea katika wao mm. mjomba lakini furaha kwetu kama wazazi Mbali na, na familia, kuna watu tu mtandaoni ambao wamekuwa wakionekana kufurahia mahusiano hayo kuvunjika. Una lipi la kuwaambia? Ah, mjomba, siku nyingi binadamu sisi tulivyo, sio kila mtu anafurahi katika maisha ya mtu. Mm. Kumbuka mara kwanza katika issue inaanza wale wanatakana hapo kaja kutrend kwamba jamaa anamtaka yeye Kajala. Pia kuna vikwazo vingi sana ambavyo Harmonize labda aunge mwingine asingefikia hata kwa hatua. Mm. Kasema sana kijana kama wewe unamfuata mtu mzima yule pale. Mm. Yeye kijana akufanyia kazi hiyo vitu. Akatry still akatry akaendelea kumpenda. Mm. Na kuonesha wani yani mapenzi yake kwa kweli kwa hiyo mtu. Mm. Kaja mjomaga na binadamu akaelewa. Mm. Ja, unajua wasanii hivyo vitu vipi? Mm. Na ni binadamu afa anaelewa afa na knowledge. Mm. Kwa hiyo huyu mwanamume ana anavyosikia anaambiwa lakini yakufanyia yeye yaani ajitumia kumbuka basi ni leo kisha nikubali basi mimi nimpende kwa kweli akakubaliana ili watu wote wengine wakupende wengine wakupende hiyo ipo kwenye kwenye kwenye maisha ya binadamu yote. so kila mtu anaweza kufanya tendo mwingine anaweza kafuka kachukiwa hivi tofauti tofauti yenu ndio maisha ndio ilivyo lakini sisi tunaendelea japo sawa ya watu waliopokea maumivu maneno mabovu maneno mazuri wakapokea kama walipokubaliana mm. eh hiyo kweli kwepo ila kuna baadhi ya wengine unasema Kajala kama kaenda kuchuma kwa Harmonize ehe kumbuka Soko anajipangilia na mjomba Kajala. Mm. Kajala kwa maisha maisha maisha maisha anayo. Mm. Eh. Kwenda kule pale sio kwamba kenda kumchuna Harmonize kwa sababu ya utajiri wake. Mm. Hiyo mm. ni maneno ya watu. Tayari hata mimi sikaongea hivyo. Mm. Lakini kuangalia mazingira jinsi yalivyo, Harmonize kamtaka Kajala. Mm. Yeye kamtaka Kajala. Na hiyo kwa rais ndio ndio ndio kwa kwani anamlilia alika mlilia Mm. Alika posti bangu bangu likuwa kwa kinondoni pale mjomba. Mm. Bado anaona hivi. imekuwa hivi imekuwa hivi. Yaani tukajitoleani yaani live yani. Mm. mapenzi ya kweli yani live watu waone, ndio watu waje kumkosoa hivi, lakini hakujali hivyo. Pia mjomba wangu akaelewa kitu kama hicho mm. wakaenda sawa kwenda sasa, kwa sababu mtu nao utajiri wake, hakuna kitu kama hicho. Hiyo ipo mjomba, bado kumtaka mtu sawa, sasa sio usikishamtaka mtu kumpenda mtu sawa, mpenda moyo na kila kitu utamkabidhi na anachotaka, usishampenda mm. so, kwa sababu mtu na kitu amna, hiyo ipo jiso ya mnene watu kataka, kwa sababu kafata hela kule, kafata hela kafata hii mizigo nini, hakuna kitu kama hicho eh. Inge kwa hivyo isingetokea hivi vitu Kweli? Eh? eh, isingetokea ingekuwa hivyo. Yaani ah. yeye angeongea ange, ange, angeamua kupotezea tu mradi amchune chune tu ajiongeze utajiri. Mm. Lakini nikafanya vile. Ampenda kutoka ndani ya moyo wake. Eh. Hii ndio najua ndio ndio wazo mimi kama mjomba wake Kajala. Mm. Kwa hiyo ilipo hivyo. Sio kwa sababu tupata mali au utajiri hakuna. Mm. Eh, ndio maisha nayo. Eh. Ingekuwa hiyo mjomba kumbuka ilikuwa hivyo. Mm. Singetukia singetokea. Angepotezea tu. anataka. Eh, bosi mm. si ana lake mm. ambayo analiangalia pale anasikilizia, lakini kwa kwa kwa, kwa, kwa real concept ya mapenzi mm. eh hapo, na mimi kama nimeanza kukuelewa kwa mbali <laughs> iko hivyo mm. iko hivyo mjomba, iko hivyo akufuata utajiri kule, yule alimpenda alimpenda ile kupenda. Sasa kuna kuna kuna kuna, kuna kuna maelewano ya kabisa kupendana, ila watu waende vizuri mm. sawa, kukosana kuko naona, lakini kajala kwa life kwa kwa kumekuwa na maneno mengi sana kuhusu range zile. Range mjomba, kweli maneno ya kweli. Mimi kama mjomba kweli, dada ni mwenyewe nishasema sana mm. eh, kwamba hii magari wa range vinaiba mnazi, mapenzi gani mtu anaomba magari? Wengine sema magari sio kwake, ila naye anachukua kwenye kwenye kwenye house kuchukua magari, labda ndio hivyo kaweka jina ni kajina na hizo ambayo hakuna ushahidi mm. Sasa sasa kwake zile ile kama ile kama kama kama system fulani hivi, unaona mm. kwamba labda kutupoteza tu mm. wa wananchi mm. eh, kwa mtu kwa jina kwa kwa kwa lakini kile sio kwa yeye ukweli miadi kadi kabisa kadi kama mjomba Kajala mm. gari zile za kwake na kampaka vile Kajala gari za zote mbili za kwake fixed mm. hadi kadi na nazo ah nazo hajazichukua Harmonize ah bado hiyo hiyo eneo hilo hili yaani juzi nimeingia kwenye simu kuangalia kwa kama mjomba mjomba kama Harmonize mm. eh kwa bana yurudisha arushe gari hizo mm. lakini Harmonize sijaona sijasikia kauli yake yote mm. zaidi kauli ya mjomba kwamba arushe hizo gari Unaona mjomba hapo? Mjomba wa Harmonize ndo kasema. Eh, mjomba gari kasema hivyo. Mm. Kwamba gari sio zirudi arudishe hizo gari azirudishe hizo. Mjomba wake Harmonize. Mm. Lakini Harmonize hajaongea point yote kuhusu zile gari zile. Na wala hajazichukua. Na wala hajazichukua. Mm. Eh. Kwa kilichotokea sasa, wewe ukiwa kama mjomba, ukiwaangalia wote wawili, unapata picha gani kama mtu mzima? Ni mtu mzima. Ah, picha picha naipata mimi, ndio maana mimi nakwambiaje tunashindwa kutoa uamuzi faster faster. Mm. mapenzi ni watu wawili. Mm. Walipotaka mimi sikuwepo. Nikaipata ujumbe na kaja bwana mjomba hivi kuna hivi kuna hivi kuna hivi. Mm. Kati ya pongeza tukawashukuru wote kwa hivi. Afu leo hii niseme kuti yani niongee sana kesho mimi ya mjomba nitayumba. Tuna mjomba huko na mdai tuna hivi. Mbona ndio kwa pamoja? Yako wapi? Mimi sipo mjomba wangu. Kwa hiyo unaogopa kuongea sana. So kuna sana ogopa. Mm. Lakini yani naangalia future ya mapenzi pale. Wale ni mapenzi watu wawili mjomba kumbuka kitu kama hicho. Sasa mimi kimaza maneno pale hui wala kaka pamoja. Mm. Mjomba mimi nitakuja kuuliza tu mjomba unasemaje? Tutashinda kujitetea. Tutashinda kutetea. Mm. Tusubiri. Sasa mjomba, neno lako la mwisho kwa wao wote wawili unawaambia nini sasa kwa yote yaliyotokea? Ah, mjomba mimi kwa mimi mimi hapa kikubwa sana ni nikaongea mimi hapo sasa hivi. Mm. Kwa wale watoto wote wawili. Unajua mistake imetokea kweli kwa mnazi alichokifanya, ambaye zaidi kaja kupiga mjomba wangu. Yaani nilivyosikia ujumbe wako siku ya kwanza nilivumia sana. Mm. Kwa nini kwa hivi? Lakini kama mzazi inabidi nijulishe nyuma afuna niangalie upande wote. Mm. Kwa sababu issue imetokea kwa mara moja juu. Lakini mtu ni nilitoka kwa umetoka wapi? Hadi tufute. Yaani, yaani mistake ya siku moja iwezi mika niharibu akili yangu. Kwa hapo alipotokea kufikia sasa hivi. Kwa mfano vingi sana. Mm. Naona. Lakini ukasema sio kitu kimoja. Bisa mimi nisubiri. Hicho mimi kusubiri sana kama nikaenda kama mzazi, yani kama mzazi na wazazi wengine hapo kuwepo. Upande wa Harmonize na upande wa Mumi hapa. cha kuwajenga tu watoto watakaa. Kwanza ndio wasikilize watu wasikiza wao. Lakini na uhakika wanao hakuna hakuna ugumu wote. Mm. Eh, hakuna ngojoma ngojoma mapenzi. Mapenzi. Kumbuka mapenzi sana wivu. Mm. Mtu kapenda kweli lazima matukio matukio yatukie yawepo. Lakini matukio yanasogea na binadamu. Mm. Eh. Kwa hiyo mimi sina hofu. ni utofauti sana. Kitu kitakuwa sawa. Hivi juzi juzi tumeona watu mpaka wamepigana mtandaoni. Huyu anamsema ana, ana, Kajala vibaya, huyu mwingine anamsema ana, anamtetea Kajala. Wakapigana ni mabinti wawili. Situation mpaka zinafikia hatua kama hizo. Wewe mjomba una lipi la kuzungumzia? Ndio maana nasema hivi kila mtu ana ana, sababu ana, ana, ana zake kufanya kitu. Mm. Unaona? Mm. Na sema sio kila mtu anaweza kukupenda. Yaani unajua kwa wale wale watu kila mtu ana ana ana, ana companies ambazo sio huyu na support na masupport yale masupport yake. Wale yaani, masupport za kukutana waweza na vijembe sawa kwa watu fulani wanaweza kupigana vile vile. Mm. Kati wao wenyewe sawa waweza kufanya vitu waweza kufanya. Mm. So wale kaka kwa wawili, wawili kama wawili. Sasa so, kuna makundi mengine kuna makundi au makundi ya kutana kwa makundi naweza kuongea vitu vingi sana hata wao wengine waweza kuongea. Hadi mm. vitu sasa labda uangalie vrezi hapo katika nilichoongelea. Ya yaani, kama mtu binadamu ananielewa kama Harmonize soma mna soma na kama na anamweka sawa kuna lakini kuongea kuyata ile kajala yeye vitu asifanye kazi watu wakipigana sisi tunasita wangatia katika kesi yao kumbe inafikia wapi siku ya mwisho hivyo vitu vipo Kisa mtu ana kampani yake mtu anasema na support na support ndio wale vitu kama hivyo mm. na wanavunjana wanavunjana lakini wao mbona ilitokea tukio tukio katika siku moja tu afu afu watu huko wanapigana tena na huko na huko so huwezi kuelewa nini kinachoendelea hapo mm. mm. Basi sawa, mimi nikushukuru. Na hao ambao wanapigana, una lipi la kuambia sasa? hao kama unawaita machao, mm. unawaita wana yeah. sababu zao, unawaambia nini? Hawana tulize akili tu. Mm. Yeye asingile mambo ya watu. Mm. Asingile mambo ya yale anjile ma, asingile mawasiliano ya watu. Mm. Wale watu wako wawili wanajua mawasiliano yao walipotoka hapo fikia. Mm. Nao wanapigana kwa mwingine wanawaponda tu mm, mzee hivi na hivi na hivi. Hao wanapigana mjomba. Mm. Ndio hao. Lakini ya nini hivyo? Yaani hivyo. Mm. Hivi tu achie wenyewe sisi wazazi kama familia kwa sisi na wale wote tunawajua. Yaani labda mkwani mimi sijampiga mtu. Kwa nini nasema na majirani? Mm. Ndio mako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi lakini kwa nini na na mimi na mimi na familia tu kutaka siwezi kuongea sana. Hiyo vitu vipo. Lakini ndio nasema hata wao sawa. Hiyo vitu fanya sawa. Yaani vina mwisho wake. Ya yaani mjomba vina mwisho wake. Basi mimi nikushukuru sana mjomba. Asante nashukuru mjomba. Asante. Ah.